Cari ciui, hodiau estas la unua de januaro de la nova iaro, cae minestias, cias cio ocasis al vi, sed al mi cae al miai caruloi cae conatoi ocasis uh, la ieno. Ni collapsis do <laughs> hodiaŭ mi faris preskaŭ nenion mi promenadetis eh, en eh, la parkon ĉe tie proksime al eh, apartamento kaj pli malpli en ĉio mi iomete ordigis la la domon mi ŝanĝis iom da detaloj ĉar ankoraŭ la domo ne estas tute ni diru conforma al miei desiroi, desiro i set tio estas interessa avventuro mine havas alion por diri Do, restu cun ni, cun meditu cun ni. Mine compre saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito la unua de la nova iaro. Fakte, hodiau mi decidis kun mediti kun vi, inviti tion fari almeno, sur el tiro el privata letero al Vavo Ho Trompeter, grava pioniro de la Esperanto Movado, fakte, quio multe helpis Zamenhof finanze, el pagio quarcendu de quar, trovigas la el tiro quium mi electis. Cae la temo de citiu longa letero quiu facta estis publicigita plur foie, do ne plu estas privata, la temo estas reformoi de Esperanto. La reformoi gis nun ne effectivigis pro la i causoi, montrigis, che quiom da capoi, tiom da opinioi, quio placas al unu, ne placas al alia, cae che tia grandega entrepreno, ciel reformado de tuta lingvo, per leterai vocdonoi donoi estas absolute ne atingebla. Sed, se tiu ci montrigis ne ebla por reformado, gi estas ja ne pli facila, sed multe pli malfacila por creado de tute nova lingvo citiu el tiro de Zamenhof shainas esti tre malnova kai malactuala char ne estas aliai rivaloi ne Esperanto nun tempe en la campo de la plan lingvoi. Sed estas interesse al mi rimarchi la rilato inter la diversezzo de la opinioi kai la effettiva limoi de la tecnologio de la tempo char oni devis vocdoni per leteroi, fisica e leteroi. Do, imago ciom da tempo, cae oni ne povis discuti uno con la lia facile. Ali flanche, se ni consideras la non tempon, ni havas multain manieroin por contacti uno la lian. Sed, ciù tio vere solvas la aferon, ciù ni povas atingi facile concordon por fari grava indecidoin, Ien la demando, cae la instigo, por cum mediti hodiau la unuan de januaro 2021. Dancon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.